I'm always wanting to prove to myself that I can still do it. flows so these kids know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thumb with a little bit of pock influence. I spew it and look how I got you bitches rocking to it. Who needs bullets? As soon as I pull it, you sweat bullets. An excellent method to get rid of the next bully. It's actually better cause instead of ah, murdering, you can hurt him and come back. La libellule, elle pas rajouté. Everybody halts and stops, got me mobbing like I'm locked and ready to get my slug on. I load my clip and slip my motherfucking gloves on. I ain't scared to blast only suckers if they test me. Trust, I got my Glock, cotton player if they press me. Bust some motherfuckers with a pass and better talk cause I ain't looking winner. But Blasting, I'm a nothing drinking in the sea and getting high on the lookout for my enemies. What can I do but be a thug and tell them dead and gone? I keep my brain on the game and stay headstrong. These sorry bastards wanna kill me in my She licks on the cock. faire une manche de plus, aller jusqu'à la manche spéciale. C'est bien. Sur la map, Goroth. En direct sur la map, Goroth. C'est bon, là, elle va se finir. Wow. Allez, mange spécial, même si j'ai une tête de mort, je m'en fous. Mange spécial. Putain, yes. va pas se faire le con. Je crois qu'ils sont pas one shot avec, ouais, non Ah, a une s Et une, elle a pris une roquette, elle a pas pété quoi. Genre même les Valkyries elles sont solides. 35, ah, let's go Putain, let's go Ah ouais, euh, solide. Solide carrément. Valkyrie 33, il faut deux balles. Non, pas 33, pas 34, 35. C'est le petit feu qui arrive bien, je crois. Peut-être même pas 35, peut-être 36. Hein. On a des balles, on a des balles, <clears throat> Oh j'aurais dû faire le demi-tour. Je me suis dit, avec le Brutus, ça va être chaud. Ah, 35. Au moins, tu vois, on n'a pas fait trop de la 35. On est bien. On est relax. Let's putain go. Eh, pas... Là, j'ai fait le triso, mais bon.